大家好，今天是二零二二年二月十四日，星期一。因为下周一是北美的公众假期，这周算是长周末。首先预祝大家长周末快乐。咱们现在就来看一下这周美股派息的情况。二月第三周，一共有五百一十九家公司在本周迎来派息的最后买入机会。周一第一支分红百分之四点零九的雪佛龙 （Chevron），注意不是法国车企的雪铁龙 （Citroen），也不是通用汽车的品牌雪佛兰 c h e v r o l e t 雪佛龙是一家综合石油天然气行业。 业巨头，国际石油七姐妹之一，市值比咱们上周介绍过的埃克森美孚小一些，排在世界第三。专注在石油天然气勘探、开采等上游业务和炼化、销售等下游业务，不涉足运输和储存等中游业务。我目测这种业务结构会导致公司利润对原油和成品油价格非常敏感。当下这段时间里，绿色大跃进抑制油气行业投资在前，乌克兰局势升温在后，供给不足叠加需求反弹，国际油气价格。 想不涨都难呢。个人感觉，雪佛龙的好日子应该就在眼前了。公司股票代码 CVX，本次分红金额每股一块四毛二，当前股价一百三十八，年股息率百分之四点零九，买入最后期限在二月第二个周一，二月十四号。都说到这儿了，顺祝大家情人节快乐。 别忘了今天给媳妇儿或者女朋友买玫瑰花啊！我知道咱们男人呢，可能看不上这种形式主义，但是女士们多数都是很看重的。听我的，任何关系都一样，是需要维护的。周一第二支分红百分之三点七六的。 爱迪生联合电力公司 （Consolidated Edison），美国第六大电力公司，最早的历史要追溯到成立于1823年的纽约煤气公司。公司和伟大的托马斯·爱迪生的唯一交集在于托马斯·爱迪生照明公司，最初于1882年为下曼哈顿的59户居民提供电力供应。特别是在著名的电力之战 （War of Current） 之后，电力迅速代替煤气。到1936年，在经历了一系列的并购之后，公 公司改名为纽约爱迪生联合电力公司。插一句，如果有想了解电力之战这段历史的朋友，可以去找一部二零一七年的同名电影，非常生动的展现了这段牵扯到爱迪生、西屋电器、J.P. Morgan 和尼古拉特斯拉的科技商业往事。公司股票代码 ED，本次分红金额是每股七毛九，当前股价八十四，年股息率百分之三点七六，买入最后期限在二月第二个周一，二月十四号。 第一支分红百分之三点八九的英国石油 （British Petroleum），国际石油七姐妹之一，论市值排在世界第九，但是论油气产量的话，和埃克森美孚不分伯仲。业务覆盖石油、天然气勘探。 开采、炼化和销售等环节，近些年大力向低碳等新能源转型，提供太阳能、风能、生物质能源、氢能以及二氧化碳捕捉和封存等解决方案。说了这么多绿色名词，您可能觉得这家油企不错啊。 这么锐意进取。事实上，这个世界上从来就没有无缘无故的爱，呃，不对，是没有无缘无故的进取。我自己对 BP 至今最印象深刻的，仍然是二零一零年的墨西哥湾原油泄漏事故。这次事故至今都被认为是人类有史以来最严重的原油污染事件。BP 在绿色大跃进中如此积极，可能也算是在寻求一种救赎吧。股票代码 BP，本次分红金额零点三二三。 当前股价三十三，年股息率百分之三点八九。 买入最后期限在二月第三个周三，二月十六日周三。第二支国际石油七姐妹的三姐，分红百分之三点五二的壳牌石油，论市值是排在世界第四的油气公司，业务覆盖上中下游全产业链。股票代码 SHEL。本次分红金额每股四毛八，当前股价五十五，年股息率百分之三点五二。买入最后期限在二月第三个周三，二月十六号周三。第三支跨国集团巨头三 M 公司，分红百分之。 三点七四提问时间，您知道公司名字三 M 代表的意思吗？咱们先聊正题，然后揭晓答案。公司最初在一九零二年由五个商人合伙成立，最初其实是个风险投资公司。公司成立之初的目标是在明尼苏达州开采刚玉，也就是三氧化二铝的晶体。根据杂质成分的不同，这种矿物有两种变体：红宝石和蓝宝石。不过这个计划彻底失败了，没找到宝石，只挖出一些呃学名叫斜长石的石。 根本不值钱，于是，一些创始人就退出了。后来的四十几年，公司主要就靠生产砂纸勉强维持。直到一九四七年，公司开始研发一种叫做 PFOA 的化工品。四年后的一九五一年，杜邦公司开始从 3M 购买 PFOA，用于生产今天家喻户晓的特氟龙。3M 第一次拥有了一个利润不错又稳定的产品。后来，公司又逐步进入了医疗、工业安全、数字音响等多个领域。 三 M 从六十年代开始向股东派发股息，并且从那时开始，股息每年都会提高，而且连续六十四年了。股票代码 MMM，本次分红金额是每股一块四毛九，当前股价一百五十九，年股息率百分之三点七四。买入最后期限在二月第三个周三，二月十六号。揭晓答案的时候到了，三 M 是公司名字的缩写，全称是明尼苏达矿业和加工公司 （Minnesota Mining）。 mining and manufacturing company。您猜对了吗？ 第一支制药巨头强生公司分红百分之二点三五的 Johnson and Johnson。我每次读到 Johnson and Johnson，脑子里就会想到《丁丁历险记》里的杜邦和杜庞兄弟啊。相信大家对强生都很熟悉了。世界最大的制药集团，业务遍及一百七十多个国家，由超过两百五十个子公司组成。这次疫情中，强生和辉瑞、Moderna 和阿斯利康等疫苗厂家一起更是大赚特赚。尽管如此，说句题外话，我个人并没有。 投资这些热门药厂，反倒是另一家世界排名第九的药厂一直是我的第三重仓股，就是 GSK。 格兰素史克，这是另外一个话题了。强生公司股票代码 JNJ，本次分红金额每股一块零六，当前股价一百六十七，年股息率百分之二点五三，买入最后期限在二月第三个周四，二月十七日，周四第二只分红百分之三点九五的飞利浦六六，成立于一八七五年，财富五百强企业第二十八位。 是美国历史最悠久的石油化工品炼化和运输企业，炼化能力排名世界第十。对于美股投资者来说，可能关于这只股票最著名的一个事儿，就是巴菲特从二零一二年开始大举买入近一千五百万股 PSX。不过没过多久，从二零一九年开始，老巴开始大笔抛售 PSX。菲利浦六六被老巴始乱终弃的同时，伯克希尔却在二零二零年大举购入 OX。 Occidental Petroleum，所以有的时候巴菲特的作业也不太好抄哈。公司股票代码 PSX，本次分红金额是每股九毛二，当前股价九十三，年股息率百分之三点九五，最后买入期限在二月第三个周四，二月十七号，周四第三只分红百分之三点九五的。 美国南方电力公司成立于1924年，排名第三的美国电力公司，财富五百强排第一百二十六。电力公司的特点就是稳定，动辄就有一百多年历史，已经不是穿越牛熊了，基本上就是和牛熊共舞了。公司股票代码 SO，本次分红金额是每股六毛六。 当前股价六十七，年股息率百分之三点九五，买入最后期限在二月第三个周四，二月十七号。本周最后一家值得考虑买入参与分红的是分红百分之四点八三的一家加拿大保险公司——加拿大红利金融公司，业务包括人寿、疾病保险、基金资产管理等领域。在非银行的金融公司里，按资产排在全球第十三，加拿大第一。近些年，红利又开始大力拓展其银行业务，看起来目标是要。 成为一家全业务的金融集团。我家自己现在的几份保险就是在 Manulife 买。股票代码 MFC，本次分红金额每股两毛六，当前股价二十，一年股息率是百分之四点八三，是本周咱们介绍的公司里面最高的。买入最后期限在二月第三个周五，二月十八号。好，本周的情况就是这样，谢谢大家，咱们下期再见。